بيلاروسيين القوات البيلاروسية تستغلكم يمكنكم الطلب من البيلاروسيين لإعادة مصاريفكم والعودة إلى دياركم Усиление Пуланда и Бельгия у башни Параста. Эсер дәстүренә даяк бу бер бәндиен бейвис зарбасыда. Бенарым сон дөрәв диген. Арубеян әвләһиянин Беларуси бекар диген. Он декарен жер شکوه و گرم مالای آلیکاری بدم